siri kumbaza hari akandi nabonye kaba kameze nka bara <laughs> <laughs> eh, eh, eh. bakita akarongorero naye <laughs> kumbaza akarongorero dore dukora akarongorero nkagurisha nk'iryita abantu bazaze mbakorere uturongorero ngo karashya koko kaforuma yesu yuko adasakuza nende kumunosha ngo numve ko bimeze kimwe ariko aranze ah! narigeze gutaba n'ibisazi mm. Mm. nitwa umutoni freya njye mm. nta kivugo nzi nicyo kibazo nawe ubwigisha ngo uri akamarimari nyamugenda mu imbere si nyamugenda mu <laughs> imbere eh, eh, ngo ni akamarimari ngo ni akamara amafaranga eh. <laughs> ubwo rero washatsanga uri kumpangira oya ntabwo ndi kumpangira ntabwo ngupangira kuko ndabizi ko nta kintu uhagaze eh. ntabwo wabanza kubabwira ababyeyi ubundi si yavuze ngo bagiye ngo bazabikora ariko babyeretse ababyeyi bajya muri salo umugani bakabyereka ababyeyi kera nyagosenge yabaga harakuma apujyane bakoreshaga eh. ahagaze eh. nyagosenge yabaga murahembinda aramucapye mba ndagarukimira cyangwa se byakunanira urumva bagasubizayo umukobwa wabo bakavuga ati dore dore ahubwo ikintu nibaza sibyo ubwo wenda atari topike cyane ababyeyi ngewe mba numva nabaseka samutayimu sibyo weho wabyaye umwana w'umuhungu sibyo uramureze eh. yarakuze mu bintu byose wamwigishije ntabwo wigeze umwigisha gutera akabari ariko kamunanira ukaba uwa mbere muko biriya bintu biba biri otomatike otomatike eh. abantu usa n'imashini si byo reka rero nkubwire buriya ntabwo hahinga isuka hahinga iki se amaboko kubera ko umuntu ashaka kugura umujyojyo eh. nanjye mfite agafuni kanjye eh. ngo hinga ahanini kumurusha <laughs> ahubwo wowe banza umenye uyu mujyojyo wanjye ndawuhingishane aka gafuni kanjye ndagahingishane hmm. Hmm. ntabwo nzi icyo mfite niba ari umujyojyo cyangwa ari agafuni nturanimenya banza wimenye <laughs> ahubwo agiye nkurikije ubwoba ufite hmm. birya najyaga ngira ngo ni kumwe n'umuntu nta nta mirimo ni <laughs> ntabwo ngo ni ibyo yagusa ubwo bivugiye kuri kamera n'ubundi reka bagusuzumira na hano nta kibazo nta kintu <laughs> bitwaye eh, hatagira utinyuka <laughs> ntibashyize utwe ngutwe abantu ariko njye nta mutumura mba ndagamukimirana ngaho ndimumuzane abo bashaka shitingi batwikire wowe waba bavugaga ngo ntabwo yabikora mbere y'ubukwe ngo <laughs> ntibavuge mwese kare mwebwe mwebwe mumbwiye kabi kabi <laughs> mwebwe mumbwiye kabi kabi waba ntari umuntu ujya gusezerana kwa padiri bakamubwira ngo ngo kuko ngo ngo watanze avanse ngo cyangwa kuko ngo waryamanye ngo n'uwo muhungu muri kumwe ngo mutarashakana ntabwo tugushyingira ariko hari amadini nyine abihagarika ayahe amadini ahagarika bafite agapima busugi oya bapima inda inda ni akamenyetso kari umuntu wese utanze avansi arakwita nkurikije igihe kigeze sibyo umuntu umukobwa utarabyara ni isugi abagabo bamwe tubyarira kwa shitanisha wowe ugize nk'iki abakobwa benshi ntibamumenya kwigendera ntabwo ntimujye nabi njye ntabwo nshyira urubanza hagaze umunwa utangaje ibyo ngibyo yesi reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukunda gukurikira ibiganiro bica kuri yoro tivi twishimira yuko nawe watera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi kuko iyo burya ubona inshuti zawe zateye imbere nawe nzi neza ko utera imbere kuko ubura abantu benshi bakubwira ngo nanjye mpa ndakeka Eh. wishimiye yuko inshuti yawe yakena se ariko ntibibatera imbere nanone ngo indenze ntabwo ari sawa ndumiwe koko ibyo bintu ni ubugugu nawe eh? ntabwo ari ubugugu ateye imbere se kuko urenze ariko uzi inshuti yawe ukajya kubona ukabona ihagaze urumoto none urashaka ngo urashaka noneho ngo inshuti zawe zibe munsi yawe aya turinganire nta kibazo ndumiwe koko yesi reka twibutse umuntu twarakoze sabusirobe akore sabusirobe ukore sheya na komenti niba akunze bino biganiro kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kuko ibiganiro byacu nagahoraho uno munsi rero turi kumwe n'abasore n'inkumi muri kubona kuri kamera buri wese ni umuntu mukuru yatangiye yivuga mu mazina yiwe kugira dutangire ikiganiro twese tuziranye reka duhere kuri uno musore turi kureba ku ruhande rw'iburyo mpora eh, nivuga ariko yongera wivuge nyine <laughs> kuko <laughs> eh, ntiwarivuga ni mwe mwatumye ngwingira rwose muri munsi ndivuga ndivuga ok nacyo eh, nitwa ngewe nitwa bizimana jean Baptiste wa kamari ka rwagaju rwa munyambizi wa rukara umugabo <laughs> ngo yivuge se umugabo agomba kwivuga mbese ndivuga iki ngaho ivuge nawe ntakivugira ni ubwo nturi akamarima ndakamara amashyengo ntabwo wavuga uti ndakeza akabara ndakeza kabashitura kabageze ahantu runaka bikaba niho rwose ryahuguye aho bibera aho bibera ako karunisa kangaka nobotse murumva ko ariko karemereye ariko ah, noneho murabutu amenyo mm. mm. nitwa umutoni Freya njye mm. nta kibivugo nzi nicyo kibazo nawe ubwigisha ngo uri akamarimari <laughs> nyamugenda mu w'imbere sinjya <laughs> mu w'imbere eh, eh, ngo ni akamarimari ngo ni akamara amafaranga eh. yate kuvuga ko ari akamara amafaranga se nta kintu mpagaze aya maya avuye aya maya ntadahari nta gishoro ufite ahate ariko yariyashora he ubundi kuva mu myaka ya kera ngewe nkuzi ukora ukora ukora yariyashora imyaka nk'ingana mu myaka ya kera ngewe nari mu ishuri se umaze imyaka umunani nkuzi ukorera amafaranga ngo ah. yaraturanye n'umuntu mm. ngo w'umupagani mm. nuko ngo birangiye nyine ngo umurokore agahora atira nyine ikibiri kuri wa mupapa nyine ngo tubyite ngo ni abapagani abarokore niko babyita mm. ngo agatira ikibiriti mu rugo iwe yagasaba utuntu noneho ngo umunsi umwe ngataha yanyoye icupa ariko izo nkuru abantu bose barazizi kuko iteze amatwi ntabwo nyizi iyo nkuru muri murakora upagare nayo atari kose ko muvuga ngo muri abakiriso ngiye ngawe ninywera agacupa yanyu muyashyira he ese ntabwo yaguye nkayanyobora kuri muyashyira hehe ngawe bayashyira hehe ko bahora bamutira ikibiriti baba bamusaba ibyo kurya kandi bavuga ko yabo batayanywera yaba bayashyira none nawe imyaka yose umaze ukora ntazi ntabwo mbihaka namaze imyaka nkora ariko buriya ibintu mutazi hari udutanka tutuzura hari agatanka ushobora kuba uvomeramo katuzura mpagaze akada mu by'ukuri karankosa <laughs> muza akadamagaze ushatse kuvuga ko papa mbwiriro se cyenda byiriye ibibonetse byose ndabyiriye ahubwo si ubundi dukora ngo bigende bitaha eh. cyangwa nawe uri muri ba bandi bakorera adahwanye n'ibyo bakeneye ntuya njyewe reka mbabwize ukuri sibyo rero ntabwo nanone gusa bavuga ngo none se narya nkaruta uko ngana njyewe ndya uko ngana ayo ninjiza ni nayo ndya hmm. hmm. ah, shayo winjiza ntabwo ariyo urya urabizi ko ninjiza menshi se mm, ubwo rero ngo uri kumpangira oya ntabwo ndi kumpangira ntabwo ngupangira kuko ndabizi ko nta kintu uhagaze ntakamari yewe rwarukwavu ni ibyoya gusa rwarukwavu ntaburi nubwo yabwigendera ngowe nta kintu uhagaze mm, mm. ariko ariko da ku rundi ruhande ese bobi ntabwo nakwipevera se wapi ah. ntabwo nashinga hari igikwi ubwo si ikimuga cyapfundikira urujyo agahaye nguko ubwo zigati ubwo ku kimuga ari iki ndumva uganire nawe uganire nawe ndeba aba ni ikimuga kitapfundikira urujyo njyewe rwose oya buri kimuga mani ariko njyewe nanazunguza n'imbago yes reka dutangire ikiganiro cyacu noneho byimbitse uyu munsi dufite topike dushaka kuganiraho Ah, tukamara impungenge urubyiruko tukamara impungenge abantu bose ariko ntabwo ari twebwe turi buze kuza kubirangiza kuko ibyo bintu bizakomeza ariko natwe reka tugire icyo tubivugaho reka nibarize batisita n'uno mukobwa bari kumwe ngira nti ese gukora imibonano mpuzabitsina imibonano mpuzabitsina eh, ibyo bintu mushaka kuvugaho ntarakura <laughs> gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu batarashakanye ubundi wowe nkawe nka batisita ubona ari ngombwa ku bantu batarashakana mm. shyira agahinja muri beriso <clears throat> aho se reka nkubwire sibyo ese hari ahantu hari ahantu handitse ngo sibyo mm. <clears throat> njye cyakora numva ntabwo abantu bakwiye kuryama n'abatarashakana wowe ni kubyumva ntabikunda kubi kuryamana utarashakana arabarambika arabamaze reka nkubwize ukuri njye ntabwo numva waba ujya he hmm? e. none se reka ariko hano hari ikintu abantu bitirana hmm. guteretana n'umuntu ntabwo bivuze kuryamana tujya se ugasanga icyakujyanye ntacyo uba ugomba gusuzuma hakiri kare <laughs> cyaragiye cyaragiye hari igihe umuntu aba ari nta kintu ahagaze bagatangarira agahombo ko kongera kwa kundi gusa se nko kuba umuntu yakwihagarika yewe <laughs> eh, murakabi reka mbabwize ukuri sibyo nose reka mbabaze muri kutsetsa cyane pe eh, reka nyine mbaze kubaza mbaretse gatoya n'umuntu mm. ah, uhagaze <laughs> eh. ni ukuvuga ngo njyewe kuri iyo ikazanye azanye sibyo niyo eh, topike rwose erika azanye ndayikunze wowe urumva umuntu akwiye kuryamana n'undi batarakora n'ubukwe bwikize ubukwe se burahari cyangwa wowe ibyo ntabwo wabimenye oya yakanga ubwizugure mm-hmm. abantu bakwiriye kubanza sibyo mm-hmm. bakimenyana mm-hmm. ah, ah, borosiki mufate gahunda zanyu mwe kuzijyana muzirarika aho ariho hose muwe muretse mubanze mukore ubukwe reka ubukwe ntabwo ari burabwo mu rusengero basi ariko mubanze mumenyeshe ababyeyi sibyo hari ukumenyesha ababyeyi hari no kujya mu murenge uriya muntu aba ari umugore wawe mubamenyesha iki se ko mugiye gukora ibyo mugiye kujya muryamana nabo baba babizi ngo mugera mugiye kujya mukora <laughs> nabese eh? mugana uba ugiye kubabwira iki ntabwo wabanza kubabwira ababyeyi ubundi si iyo ngo bagiye ngo bazabikora ariko babyeretse ababyeyi bajya muri salo umugani bakabyereka ababyeyi kera nyogosenge yabaga harakumva apujyane wakoreshaga ahagaza nyogosenge yabaga tuba mwana murahemba aramucapye mbona agarukimira cyangwa se byakunanira urumva bagasubizayo umukobwa wabo bakavuga ati dore dore ahubwo ikintu ntibaza sibyo ubwo wenda atari topike cyane ababyeyi ngewe mba numva nabaseka samutayimu sibyo weho wabyaye umwana w'umuhungu sibyo uramureze yarakuze mu bintu byose wamwigishije ntabwo wigeze umwigisha gutera akabari ariko kamunanira ukaba uwa mbere mu we biriya bintu biba biri otomatike otomatike abantu usa n'imashini zigera otomatike ntabwo icyo kintu wari ntabwo gisobanuye neza umubyeyi ngo ntabwo yigisha umwana gutera akabariro ariko ngo iyo bimunaniye bigenda ute niba reka nkubwize ukuri sibyo ubusura imyaka nkanjye mfite nk'ubu ngubu mama ntabwo azi sibyo niba wenda kubera ko ntarashaka aracyumva yuko ngewe ngize gute umwana w'umuhungu wifashe sibyo mm. najya mera akabariro bimeze neza ariko igihe runaka aba ari kumbwira mwana wanjye shaka rwose shaka ugire amazi <laughs> kugiye gukora icyo hmm? kereka nta maso afite ngo abakureba <laughs> ashaza kuba ko ngaragara gutya <laughs> ntumindureyo ntungireyo urumva njye ntabwo niyo urumva ah. none ukavuga uti urumva ukoze nk'ikoze sibyo mm. <clears throat> wenda akaba nk'umwako kwa kundi uba ushyuhije nk'amazi muri kafetiyeri sibyo akaba yagucika akamenekaho sibyo akameneka ah, kuri icyo gikoresho ikihe nyine gikoresho <clears throat> icyo gikoresho kizaryamanya umuntu urumva <laughs> ukacyangizaho mama wawe akabimenya urabona nk'igikoresho bamushyira ngo umuntu avuge nka igikoresho kizaryamanya umuntu use koko kizatera umuntu kikamushyira ahantu <coughs> icyo gitera akabari <coughs> eh, <coughs> ni ikiryamirwa oya ni ikizaryamisha oh, eh, mm. ni ubugabo bw'umugabo bukangizaho mm. mm. gatoya bukangizaho hmm? gatoya noneho kera kabaye sibyo wenda warwaye cyangwa byagenze gute mama wawe akakuvumbura ko wacyangije <laughs> eh, eh, eh. uzi ukuntu byagenda reba mm. tuwaki akaba kagize icyo ureba ariko kuri kaserero ubwo akaba ni kazima kuri kuvuga ibintu byo kwangiza akantu cyane kaba karangijwe n'iki ko ntoga amazi ashyushye <laughs> sinoga amazi ashyushye ntabwo uri ubugari ntabwo nagiye njya koga cyane mu biyaga ngo ifi ibe yarakariye ngenda agahagaze rwanda babyumva ah, ah, ah, asa nzapima ndebe ntureba akaba ushagenda ushaka kuba wareba kurora koko ntureba aha ngaha ugomba kureba ikintu uhagaze oya n'abundi oya ntuzareba pepe sibyo tuzabanze duhorowe njye ntabwo najyamo na n'umuntu njye nawe ego nahise sinakirirwa nza mm. niba ukeka yuko twebwe sibyo tuzatera akabariro mbere yo gushakana sibyo ariko ureba menye nyine uko iki gikoresho gikora gikora mm. kiragimba eh? kidakora ariko se murayago nanone iyo isuka cyane ukayihingisha ibifuni reka da ngaho mbwira nuza ugasuzuma sibyo reka rero nkubwire mm. buriya ntabwo hahinga isuka hahinga iki se amaboko kubera ko umuntu ashaka kugura umujyojyo mm. nanjye mfite agafuni kanjye mm. ngo hinga ahanini kumurusha <laughs> eh? ahubwo wowe baza umenye uyu mujyojyo wanjye ndawuhingishane aka gafuni kanjye ye mm. mm. eh, ntabwo nzi icyo mfite niba ari umujyojyo cyangwa ari agafuni nturanimenya baza wimenye <coughs> ariko njye ni umujyojyo niyo mpamvu rero ndi kukubwira nti ugomba kubanza urumva ibyo bikoresho ukabikoresha ntabwo njyewe oh, niba nyine ariko umuntu amenya iki none se ukumva yuko ari akamaniro gateka imboga ukumva yuko ari ikirushe cyari umuceri icyo gakora nyine kazagikora ahubwo wagiye nkurikije ubwoba ufite burya najyaga ngira ngo ni kumwe n'umuntu nta nta mirimo ni ntabwo <laughs> ngo ni ibyo yagusa ubwo bivugiye kuri kamera n'ubundi reka bagusuzumira na hano nta kibazo nta kintu bitwaye hatagira utinyuka ntibashyize utwo ngutwo abantu njya nta mba ndagarukimirana ngaho ndimumuzane abo bashaka shitingi batwikire wowe bavugaga ngo ntabwo yabikora mbere y'ubukwe ngo ntibavuge mbese kare mwebwe mwebwe mumbwiye kabi kabi <laughs> mwebwe mumbwiye kabi kabi murantabirije sibyo ushatse kunyita e, icyo ntari cyo sibyo ariko banyarwanda banyarwandakazi mureke ibintu byo kugenda muryamana bya tunata mushinga ingo ngaho sibyo erike aragenda ngo ugiye kumva mukaba muratandukanye mukajya kumva ariko kuko bazasogongera niyo kibazo kigage cyuzuye eh, tanki nzira basogongera bakakimaramo reka kiriya ntikijya gishiramo hmm. kiriya kigage umuntu ahora yenga ayishuwa emanuel <laughs> eh, niba aricyo kibazo abantu mufite hmm. gituma rwose mutumvisha abantu ngo babumve muvumbishe abantu mushyire mushingamo umuheha abantu bavumbe bashingamo umuheha <coughs> njye ntabwo nashingamo wanjye mbere y'uko ubukwe buba kuko eh. mva ikibazo njye nirinda Rega reka murabigira buragi ntabwo muzi ingabo kaziyibera uyu munsi waryamanye na fureyi ejo waryamanye na shami ejo waryamanye na koko ejo waryamanye n'andi sibyo uri kwirengagiza ko abo bantu bose uko mugenda muryamana niko bagenda baba batandukanye si batandukanye si byo bitwaye ikizi neza hari ugusiga akugabanyije ntabwo uko yagusanze <laughs> igihombo kiri muri rero muri cyo mbabwire mwabahungu niba muzi ko ngo ngo kuvuga ngo waryamanye na runaka ngo uramusize ngo ibyo ntibikiri ikibazo kuki se bitari ikibazo ariko uzi ko umuntu agomba kuryamana n'uwo bashakanye ndetse tujye tubashyiramo ikiziriko kugira ngo mudushake ntuya ashatse kuvuga yuko ari gushinja abahungu kuba banga gushaka abakobwa bakabarekera iwabo kutabaha byo ntibishoboka ntabwo se mwaretse kuduha mukazaduha twabajyana nimudase tuzaba tubajyana mwaretse kudusaba aho umuntu arasaba agira ngo yumve ntabwo mugahita mumuha kandi ntabwo mwahereza umuntu ngo yirorere da nubwo ari amakosa niyo mpamvu rero niyo mpamvu kuryamana mbere y'uko abantu bashakana nta kibazo niyo ushimye shyira umwana mu mago niba udashimye hmm? hmm? reka ubwo se tuvugisha ukuri sibyo ngo umuntu aramutse atarashimye nk'abantu mirongo itatu bose sibyo akazavuga wa wundi ashimye ntabwo yazongera agakumbura uwa mbere umukumbura mwikize ubundi icyo bita gushima ni ikihe biba byagenze bite ubu nyine nushima uzakora ubwo bukwe ugenda ubika ibyawe abashimye iki nyine umukobwa we ubundi mwe mushimiye ushima iki ushima icyo ubona nyine iki mukunda ibinini bibyibushye mukunda iki mwe mushimiye n'ibigiga byose umuntu arafata ndi kukubaza neza sibyo ni ryari wavuga ngo wowe n'umuntu urashima wowe rero uri kushaka kugira ngo uneshe umutwe ntabwo ngende wowe mbaza icyo nge nashimye mhm. wimbaza iby'abantu washimye rwari urubyibushi kari akananutse rero nkuko ubibona urabona ko ntabwo ndi mariya ntabwo ndashima rero eh. ubwo nishima aracyari kugenda azumva <laughs> <laughs> <clears throat> Ararazicayo zicaye <laughs> intebe zo muri uyu mujyi guteramo icyumvirizo agenda yicara muri buri cyapa cyose <laughs> yemwe ubu ngubu koko reka mbabwize ukuri ngaho basigaho mura nsigaye iki se ubwo se tuvugishe ko yenda niba atari ibanga amaze nko kumva baca amabanga nta nubwo namenye umubare <laughs> ariko ni nko kubaza ikiyaga ngo umaze kurobwamo n'abantu bangahe babaye ukabwira umuntu umuntu umuntu ufite akabari ngo mbaye numva bamumusabire ngo se bakakira binjirana ni bangahe ubwo se umuntu yamenya ari bangahe ni nko kujya kwandika abantu muri gare ubwo ni nko kubaza ngo aya mafaranga mu isoko ubuze wayabwa nande eh, eh, eh, gusa ubwo mubare koko cyangwa ngo tubwire ngo umusatsi uri ku mutwe wawe ntabwo nabibara ngo mbivemo pe wishe inama nyinshi haba habaye iki ubwo wishe inama nyinshi umugani w'ababa hanze wishe inama nyinshi ariyaninde n'amaji yaravuze ngo bafashe eh. ngo ibisogisi bye byabo ngo babikiragwa mu bibote bye ngo nubwo ngo cyangwa ibyo ngo ikintu hmm. ngo nubwo ngo cyamwibye ngo nta kibazo ngo yari yafashe ngo ibisogisi bye ngo yari yabishyize ngo mu kibote cye <laughs> arababwira koko none se ubwo umuntu wagiye gufata igisogisi akagishyira mu kibote cy'undi yarangiza akanamwiba ubwo abo bantu koko icyo gikwa cyari cyabaye aba nta gikwa abo bari bakoze amahano nta mahano arimo nta mahano yewe kuryamana n'umuntu nta bukwe bubayeho kandi musige umuco mwabutaye hirya yakuye kirazira oya ntabwo kiliziya yakuyeho kuryamana abantu badashakanye ntibibaho niwe mupadiri wamuzana ahagaze aravuga ngo ngaho rubasore namwe bakobwa n'umujyi ufata umurambike niba kiliziya itarabikuyeho mm. waba hari umuntu ujya gusezerana kwa padiri bakamubwira ngo ngo kuko ngo ngo watanze avanse ngo cyangwa kuko ngo waryamanye ngo n'uwo muhungu muri kumwe ngo mutarashakana ntabwo tugushyingira ariko hari amadini nyine abihagarika ayahe amadini ahagarika bafite agapima busugi oya bapima inda inda ni akamenyetso kari seriye <laughs> umuntu wese utanze avansi aratwita akurikije igihe kigeze sibyo umuntu utara umukobwa utarabyara <laughs> bamwe tubyarira kwa shitanisha eh, eh, wowe ugize nk'iki eh, abakobwa benshi ntibamumenya kwigendera <laughs> ntabwo nibo nyumve nabi hmm? ye ntabwo nshyira urubanza hagaze umunwa utangaje ibyo ngibyo ye ntabwo nshyira urubanza umuntu wese mm. wabyariye ahantu bita kwa shitani utambitse ukajya ahantu nyine ntavuze ntamwamamariza di ntabuvuze se abantu ah. bakigeraho bafite izo ngorane reka reka ugahita wowe wibyarira warangiza ugahita ugaruka cyane eh, umwana se <laughs> bamusigaye bakamukubikira mbega bicanyi we ariko nkabo nkaba eee eh, eh, ntibatubeshye hmm? ibyo babyita hmm. kubyara bucece ibyo njye nabyo ntabwo mbishyigikira mhm. hmm. ariko rero ariko da nibyo ntabwo iyo utarabyara uba uri isugi umukobwa utarabyara nyine bitewe n'aho igihe kigeze none se uri gushingira nyine kuki uvuga ko umuntu adakwiye kuryamana n'umuntu mbere nawe byaragucanze kugira ngo akomeze nyine nawe igihe kigeze ntabwo bikwiye nyine biraba sibyo ntabwo njye nabikuraho ndetse ndinda kubikuraho bajama si njye ntabwo mbafasha kunda mbabuza kwirambikira abasheri banyu ariko ntabwo ari byo mutera abana icyumvirizo atawe mutazicuza ngako babumvamo ikintu neza ubundi neza ubundi wowe wumvamo iki njye ntabwo oya njye ntabwo njya numva njye nzakora nzamfotora ndangiza mbazane mbakwereke ntikize <clears throat> ruvuna ah, abataka yanjye se karite bazana karite yanjye <laughs> abanzi muri iyi minsi baruvuna abataka yanjye yo karite bicecekera <laughs> tuvuna abatakanze ko ari wa muhe abashyira mu gikatsi ese nyine ubwo ntubyumva ah, niba amagi yaravuze ko wafashe igisogizo akagishyira mu gipote nawe ukaba ufashe igihe ukaba ugishyize mu gikatsi eh, yemwe uranyunyuje eh, <laughs> urabona eh, ari kunywa mu gikatsi aba ari kunyunyuza akandi kantu kansekeje ni akantu ka juma ngo twishe intama nyinshi koko ni agacuwadira urabona <laughs> ko bishe intama nyinshi abajama n'imyaka ingahe <laughs> urumva kamara twasaga petino ahagaze imyaka cumi n’umunani eh. ariko ngo yishe intambara nyinshi hmm? yazishe rya yaziciye muntu Ese eh, ubugira ngo guhamagare hmm? naho yari imyaka ubwo se tuvuge niba umuntu afite imyaka baka se wowe wemera ko umuntu atangira kugira ngo ateye akabariro neza agahamye sibyo afite imyaka ingana kuko nawe kugeza ubu ngubu hari umuntu wavuga ati uyu ntabwo yakwiba rwose ampanda ni uruhinja <laughs> ntabwo yampuramira urumva ibyo nta myaka bigira kubera ko buri mwana yica akanyoni bangana oya ndi kuvuga wowe uko ungana sibyo uko ungana eh, ubu wafata umwana w'imyaka eh, ingahe ngewe mba abasaza turi mu cyiciro kimwe abasaza mm. ntase urakecuye ni n'aba ntakecuye ariko si zo mpinja naba nzibaze ariko hari udusore ngo ngo duhagaze ngo duhagaze <coughs> udukoryo yesi nkunda abasore mm. Mm. nkunda abasaza cyane rwose ese abasaza nawe ntukaduteze ziriya ariko ntugakabye banagize ibiviye hirya hino ntabwo ibyo bisaba kabisa ah. abaviye nibo bazi gutuma umugaba oya hmm. abaviye se bakoriye aho uyu nguyu yarananiwe ntabwo naniwe hmm. abaviye nta bintu by'inkunga ugahura n'akana k'agahungu kakiri gatoya urabona kano gataye kakakujagaza kawe hmm. kakagukoma <laughs> ubwo se wanjegeza i think so njye nagukoma rwose hmm. ariko twabanje gukora ubu eh, hmm. uraza kwisama wasandaye <laughs> nkanjye ntabwo najya mu gitanda n'umukobwa mu byumve banyarwanda banyarwandakazi <laughs> ntabwo najya mu gitanda n'umukobwa ntabwo bwabaye cyangwa tutashyingiranywe reka rero ugiye mubwire rwose mbakurira inzira ku murima yewe najyaga mu bukwe n'umuhungu tutarabanje no kugerageza ngo twumve byibura murabwira nzi icyo nzi icyo ndi muzima sibyo ubwirwa n'iki kuri muzima se nuko ntacyo nabaye ngewe rero mu musore uzandereta rwose ntabwo byavamo ubwo uri tayari kubahereza undi narabahereje ntabwo cyabana n'iki ibyo ngiye byo wagabye Eh, none se wowe mm, bya batista wumva igihe ubundi umusore akiza cyo kuba yavuga atagiye gushaka umugore azajya abikorera yari imyaka ingahe reka nkubwize ukuri njyewe ntago ntekereza ko igihe cyo gushaka kigira imyaka mm. nk'ubu mama avuga ko nshaje sibyo haka inshuti zanjye zimbwira ko njye nkiri uruhinja sibyo ukurikije iki nani urashaka se kwa kundi ushaka umugore mwiza dore nk'uyu kizungereza ngo ngo ndazanye nshyize mu rugo nta kintu mpagaze nta gafaranga nta kintu uyu musatsi we basore mubire ninde uri tayari gufata gushoramo kumenamo imari <laughs> ariko se ninde uri tayari gufinansa kuri uyu musatsi karani zawe cyumweru ziraguruka wamugeze mu rugo urumva ugasanga bya bintu urabivuze haba hari abapapa bari tayari ngo <laughs> ntabwo baba barigeze bibagirwa uwo mwana nubwo uba waramuhaye aderesi iyo wamuhaye aho gutaha hashya sibyo ntacyo uba warakoze ikintu bakagufata kugira ngo umwana uvukiye mu rugo wese yitwe uwawe w'umugabo agire se <laughs> ntabwo uba ufite umugore gayizi muhuke mushake tuzahura mumbwire <laughs> eh? urimo abwira ngo niyo mpamvu rero mm. kuba hari ikintu wapangana n'umuntu mukundana nta kibazo kirimo igihe cyose umukiri gufatanya mugashaka ubwo bushobozi ntabwo mwabuza nyine ibikoresho gukora ariko si ibikoresho oh, babikoresha mbere y'igihe ntabwo ibyo bikoresho birebana ni ukuvuga ngo ufite amafaranga none se ushonje wabwira inda ngo nta mafaranga mfite ntusonze ujya ubwira igifu ntusonze nta mafaranga ufite aya bana mufite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe ntabwo ari bose nzi nta eh. bushyuhe mfite kandi ni umusore reka nzavuga nta muntu wazahamagara akatubwira ra muze mwanditse uzi ko azakora ubukwe azaza eh. reka nibarize batisita bati tugaruke ku rundi ruhare rwawe reka turaza kuza kujya kuri fure ya nyuma hmm. ubundi wowe ni nk'inshuro zingaho umaze kubikora eh. kuvungamye gutya ntarashaka ntaribwe <laughs> igisubizo ni ni kangahe se eh. wakoresheje agakingirizo buretse <clears throat> gatoya ntibure kumbaza umufiririzo <laughs> kumata ibibazo umufiririzo eh. ok hmm, yanigeze gukemura ibyo urumva <laughs> ariko ariko ndajya kubwira ko mu kubikemura ntabwo ari njyewe wabigizemo uruhare eh. kuko njyewe ntabwo napurepara iyo gahunda <laughs> ngo gikemure mbere y'ubukwe cyangwa mbere yo kubaka mm-hmm. oya wayikemuye byagenze bite eh, umwana w'umukobwa rwose yagize atyo aranyibasira nkoresha ibyo ariko <laughs> byari sawa ubwo mwahisemo bukora nubwo byatunguranye byari sawa <laughs> ntabwo nababwiye ko ari buze kwivamo ariko ntabwo njye napanze ibyo eh, we yaraje si byo rero ntugakore ibintu utapanze hmm? ubwo se wibutse agakingirizo niba byaragenze gutyo nakibutse birangiye <laughs> kabonye birangiye ah, ubwo rero wabona yarabyariye hahandi kwa shitani twavugaga <laughs> warangiza ngo ngo ngo nisuye ubu se imfura yawe ifite nk'imyaka ingahe ntabyo natayemo bo <laughs> muri twita witayemo uba wabigenje ute we yarandisha guteye wabigenje ute se yaranyumvishe tubwo ntabwo bigiye kuza n'aha arasunika agiye barakugusunika tubwo wari ugeze ku ku byawe cyangwa wahise wumva ubabaye <laughs> yaranyumvaga mwana aho ngeze <laughs> yumvaga ugeze ugiye kuzamuka ntangiye kuzamuka shyoronye <laughs> ameze nka ritiko ameze nka ritiko mm. aranyumva eh. yanjugunya nka hari ingagi n'ibyange tujyana eh, kabaye ibintu muri kuvuga ntabwo biryoshye mm. mm. ni uko byagenze reka twigarukire kuri ferurano nawe atubwira tubihoza tubwira yuko kuba wagira uko wifasha cyangwa utwo nyine utarashaka ko ari ngombwa wumva ni iki kintu waheraho ushimangira ko ari ngombwa ku buryo buri muntu wese yabyumva akumva ko ari ngombwa koko kubera ko iyi mpamvu numva ko ari ngombwa hmm. kubera ko mbikenera hmm. noneho ubaye nka bya bindi biri bivuga uti w'iyi afite azahanwa nk'uwiyahuye cyane ibyo byanditse muze kumuha murongo njye nkusabira nk'uyu mafite ujye kuryama ndara nasinziriye njye manuka nzamuka ndwara umwana we ni nyumvira uwo murongo nk'uyu bafite ahanwa nk'uyiyahuye cyane akunda akanditse ubwo nibyo hmm. ubu ntabwo waryama wumva ubikeneye urabyuka ukajya kuvuga ati kajya kubihiga paka none se n'ubundi katarabihigire wanjye <laughs> eh, wowe wavuze yuko utabyemerewe wowe uvuyemo wavuyemo n'ubundi ngemewe ntabwo ubyuka ngo ujye kubihiga ariko kuri iki gihe kugira ngo ubone umuntu mukundana mutaryamana sinkubeshye biragoye ushobora abantu ukuntu tumeze iyo umuntu aje mu buzima bwawe akubwira ko agukunda ntabwo uba wiyumvisha ko uba wiyumvisha ko uwo muntu yakubeshya muri njye nabonye nabonye nka definisiyo y'urukundo n'irindagira ry'ibitekerezo ni hahandi <laughs> urabona iyo umwenda w'umweru hmm. ushyizemo ikintu cy'umukara <clears throat> byanga byakunda hahinduka umukara hazamo ikizinga mm. rero burya iyo umuntu yateye intambwe akakwangiza mu bwonko akazanamo ibintu by'inkunga nawe ubwonko bwawe wenda bitewe n'uko umubona uti wenda ngewe nkunda agasore gatoya nka batisita eeeh mbivuga ugahita wikwedura mm. nka rasitike mm. uti gasore keza nka batisita gatoya <laughs> ariko ah, njye ntabwo ndi gato cyane bavuge mpagarare eh, cyangwa bakamere guhera ku birenge uraza guhagarara ngo urebe igihe igihagarara umpagaze niba nicaye ndagusumba ihangane ngaho bateye intebe yawe ni hejuru yahanye <laughs> dore ko badore dore wenda namwe ko ari hejuru yahe abagore se bashyizwe hejuru cyangwa intebe nayiteye hejuru yawe ntaringiye gukoresha ikinyarwanda kitari cyiza ngo bimirijwe imbere rero <laughs> kandi tuba mu midugudu hari ikintu bitwaye ariko ariko ubwo buri kintu gusubiza n'umuntu uhagaze ntabwo nakwibagiwe niba hari ikintu niba hari ikintu nakoze n'ikitangica kizankiza wakoze umuntu vurema ngiye mu by'ukuri navuye iwacu mu ntara ntazi ko nzabona umukobwa uvuga ku kigero nk'icyo mvugaho none aramfubye umuvandimwe uzi ko n'umuntu iwanyu nihe ntabwo natinyuka kubwira abantu iwacu niba ari ngombwa ufite amadeni menshi se kuba urinda kuvuga iwabo dushobora kuba tuvukana <clears throat> kugira ngo mbone agatike n'ibyo inkoko yaje ku ikamyo inkoko igura angahe icyo gihe yaguraga bitatu bivuze ngo urugendo kuva iwanyu ugera i kigali ni ibihumbi bitatu muramfashe ah. ariko ni henshi hari bitatu aya ntazaguhe igihumbi noneho mm. bayihurize ubwo ni ni ni ni ni ni ni ni kabuga ni rwamagana ni kayonza ni kayonza ubundi ahantu bagendera bibiri uvuye nyabugogo mm. kayonza nawe agiye kuba nk'aba bebi ibugesera ibugesera ku ruhu buriya ni bibiri eh, ngororero usetse nkaho ariho simbi <laughs> ariko umunwa muhagaze ni nyanza iwanyu ni hehe hagati aho ngaho hmm? iwanyu ni hehe hagati aho iyo iburengera bwayo ni musanze ni musanze ni bibiri iyo iburengera bwayo icya magana cyenda musanze musanze ni magana cyenda ubwo kugera kuri mukamira ahari ariko hari ahantu hari akuntuza bita hari amwizingiro leta ngo ni ku cyicumi murahazi ese mutabiye iki cyo ni iki cyicumi eh? ni ikigoro eh, eh. tabeshye kirinde gutekereza bacyacururizaga se none se ubwo wabona ari nk'ikibiriti n'igisheke wabona icyo gihe cyaraguraga icyuma ariko kamabiri zikuru si hari agasitari nigeze numva ntihitwa ku cyicumi umumotari wavuga atarabwa ngo njyana ku cyicumi niyo utuye harya <laughs> ntabwo ntuye ku cyicumi ndahakana ntabwo ntuye ku cyicumi urumva hari hari hari agasitari gatoya sibyo mm. umwana w'umusore sibyo yari akiri umwana mutoya mm. aza kubona indaya umwana azi yuko indaya zigurisha ibikira ibyo ngibyo nyine ibiki nyine jya ubivuga mu mazina yabyo zigurisha eh, eh, ibitsina eh, nta kibazo zigurisha ibitsina eh bya bindi insina zibaho z'ibitoki bisa nabyo ararubaye ntarabaye urumva umwana agira atya abona inda itashye arayibona umwana arahagaze arahagaze veni ibiceri urumva arayibona ati wampaye ikintuza cya veni urumva inahita paka nyakoshatiri nakubwiye ngo ujye uvuga ibyo ngibyo tahajya mu rugo ndageze mu rugo ibisanze yahashya ibintu byose ariko yibagiwe ikibiriti kandi ikibiriti cyaguraga veni inyuma kari akana nk'ake kiragiceri sibyo kuko akana kabivuze kakerekana gutya noneho ubwo akana ndayiranga ati ati vayo hano ati vayo hano ati harya ngo ushaka iki aramubwira ngaho ngwino ati ufite vene ati yenda yafite yampereza ndakira ngo ye turebe urumva ibyo ushoboye mm-hmm. <clears throat> ndaya ntikuyemo akana kawe ati yesu kirisitu abambwa uru ni runini nta katanu <laughs> ukabije ntabwo wajya ugerageza ukazana ibintu bihwanye n'imbaraga zacu mbere yawe nawe ntekereza ko niyo mpamvu bahise kucyicumi nawe ashobora kuba bafite sitori ubu umwana yareba ishatse cya se nka biba batubarizaho uhatuye ntabwo njye nguye kuticuma bagore namwe bagabo umupira atuye ku cyicumi ubwo aho ngaho bahise bayita ku cyatanu bahise bayita ku cyatanu birashoboka aho ngaho muri iyo karitsiye abantu bazi ku cyatanu bari gukurikira kino kiganiro bahatubwire batubwire n'amateka yabo hmm. tumaze kumenya yuko wenda ku cyicumi ari ayo mateka yaba yarahabaye ku cyicumi hmm. ayo ubwo ayo ku cyatanu yayatubwiye no ku cyaveni ubwo ay'icyatanu n'icyaveni namwe hmm. ubwo batubwira ayo ku cyicumi yego none se eh, jean batiste urumva umaze kugira icyaka inyota yanjye eshatu Araza kuza kuguha ku mazi nta kibazo ntabwo ngewe rwose amazi atari n'ikindi kintu nta kintu amfasha eh. mpura nayo ndi koga gusa eh. ntabwo ushaka amazi <clears throat> y'umwimerere ari amazi y'umwimerere mm. inyange se cyangwa niri oh, iyo njyayo yose nta kinanwa ariko ngewe si byo ubu aka nkeneye amazi yashyizwemo ibindi yashyizwemo imisemburo eh, nayo yashyizwe mu bantu <laughs> <laughs> rero amazi mu bantu atubwire umuvane mbese abantu ni amatanka abantu ni amatiyo ibintu by'amazi ari mu bantu njye ntabyo mu bantu habamo amazi menshi abantu barimo amaraso habamo amaraso nayo ni amazi ni amatemba hakabamo amarira abahanga babitubwira hakabamo ikimira amara ni amatembabuzi hmm. ava mu maso hmm. <laughs> hakabamo ikimira kubera twamenyereye kumva amatembabuzi iyo murabona <laughs> ubundi haba bibi ikimira kiba mu mazuru habamo amarira ni amatembabuzi nayo se buriya hmm. atembera mu mazuru haba harimo atembabuzi hakaba n'amacanjwe nayo ni amatembabuzi niba hari andi matembabuzi nawe uzi watubwira aya yasigaye nayo ntabwo hari <laughs> andi matembabuzi uzi se ari mm. eh, eh, n'inkari nayo ni amatembabuzi ibyo bintu biratubabaje kubyumva ntajya eh. <laughs> ngo mubaye mu midugudu <laughs> umunwa ahagaze ye narumiwe cyangwa hari ayandi navuze nibyo biratubabaje ariko ibitubabaje nyine nta nubwo binaboroheye ewe gawe hari ibintu bisa n'uburyo gutya ngo umva ah, ariko oke cyo kutuzamurika ni uko kunywa oya oh, hmm? ndarekeye ibintu muri kuvugisha ntabwo ari byo niba ushaka ko dukomeza kuvuga hmm, oya oh, mbabarira ibintu muri kuvuga urashaka ko uzi ko njye nagezeho nkanibagirwa ko eh, ah, eh, hmm. ari no mu kiganiro nanjye abacanye kamera kamera yari ikiri kwaka ni muri kuvuga ibintu by'amatembabuzi kuri kamera ngo ni amazi aba mu bantu amazi aba mu bantu rero eh. abantu ariko habamo amazi menshi kuko habamo eh. amatembabuzi n'amaraso mm. n'amaraso ni amatembabuzi mm. ntabarwa mu matembabuzi mm. ahubwo hari ibice bivamo amatembabuzi harimo <laughs> no kuba imyuna hari ingambire nk'ibice nka bine bivamo amatembabuzi mu mubiri w'umuntu ibice nka bine wabuze bivamo amatembabuzi amazuru si byo amazuru icyo ni icya mbere umunwa umunwa mm-hmm. Mm-hmm. kibuno ikibuno kibamo amata mbabuze gutya umuntu <laughs> yarwaye agakanzu eh. ariko mbese eh, ahandi ah, wambaje hangahe nakubwiye nka hatanu wambaje hane hane nasubije hatatu uyu nguyu namwubahirije kubera ari umukobwa kuko bimirijwe imbere <laughs> bashyizwe imbere eh. <laughs> aze ko watangiye uvuga ko utajya ukora ku bakobwa ukaba utangiye kwifata kubakora wese unyura hari mm. uwo ndongoye se uretse ko umuntu adashobora aza kuvugishwa ibi nibyo bya bindi bavuga ngo umuntu ngo yihuse cyane ngo arenge aho iyo umuntu yakererewe kugenda rero mm. agenda yihuse cyane bigatuma mm. arengaho aho agiye kuba aka kana gateye irari nibyo nibyo ntabwo naryamana n'umuntu ku bushake bwanjye mbere y'ubukwe <laughs> noneho twaryamana ku bushake bwanjye mbere y'ubukwe ushobora kubitera nda oh. ahagazwe hari ukuntu umukobwa agira cyagashega kaza mu biti urumva mm. sheri uri hehe kaza mu bicu urareba abagabo ndabakunda urumva bakunda abajama urabona ukuntu abantu bakunda kureba futuboro hari ukuntu bari ituruka mu kirere uyireba ikaza kwitunga we ibyo babyita gukocora eh. ngakocora ko yabanza <laughs> eh, akiyabaka koco kandi imbere y'ubukwe kandi imbere y'ubukwe ariko biba byatewe imibu ikaba akiza nuko yaje mu bicu harimo ah, urashinga ariko harya ntuza eh, ntuza ujye mubaha ibyabo ntuza niyo bosco yavuze ngo harya ngo gateruwe ngo kagire niba <laughs> nshuti y'imana itarora <laughs> afite se atabona erega ntabwo kubona ari amaso y'umubiri afite amaso kubera ko no muri mm. bibiliya haranditse ngo mufite amaso ah, ntimubona ngo mukagira amatwi ariko ntimwumva ariko iyo urebye niyo bosco nubwo wenda yaba adafite amaso y'umubiri mm. ariko amaso y'umutima amaso y'umutima arareba cyane mhm. kuruta uko twebwe tubitekereza ariko ni umuhanga by the way nkurikije ukuntu atunganya ibishegu akabitwumvisha niba ari ubyandika ariko icyo nzi cyo mbyumvana kuko niwe ubiririmba mm. ni umuhanga sibyo ni umuhanga iranje y'imana ubwo rero ibyo avuga babibona mm. cyane ntushobora kuvuga ko abantu ibintu baririmba banabikora ongera dusubiremo kariya gatero yaririmbye ubundi niba ukibuka neza akahise kati shenge we eh? eh. icyonzi cyo nyinshi wakuririmba abantu bagahaguruka bakira <laughs> vugamo mu magambo agize akuratera eh, birabinyagwa biramagira ntiwakiri uwo mwakuwe biryoha mu buki ntabwo nahibagira <laughs> <laughs> ariko bijyana ariko bijyana nk'iki nk'ubugi cyangwa bigira ubugi oya biryana biba biryana nk'ubugi niba bigira bigira n'ubugi ariko bigira hmm. ariko ngo bikwinjiza ku biryana nk'ubuki ariko bigira n'ubugi hariya rero yahageze hariya niho numva cyane hmm. ngo wowe wowe wumva hehe aho biryana aho biryoha aho biryana hmm, biraryana ukongera ukongera ukongera bikaryana ubundi hari ibintu biryoha biryana abagore niko imana yaturemye ntabwo muzi kuvugisha ukuri mwebwe bo niyo muri guhakana cyane mwamwemeye ibisa yewe bivuga ngo nyegera yewe ariko aho bivuga nshakira yewe ari ukubeshya mm. niba hari ikintu nabonye mm. abagore dukunda ibiryaha mm-hmm. mm. ibintu byose biraturya ibintu byose biraturya ariko ikibazo ibiturya cyane kurusha ibindi ibyo mukunda nibyo dukomeza neza navuga ukabona ibebe itutsi iwabo mu bicu mujama gategereza urabona kundi sigira funda baro urabona gateguru pa takakacho kagataka ntabwo azi niba agataka mu by'ukuri njye ntunyemeranyeho nawe ujya wakandagira akantu ntigatake wowe urumva akantu agasitari kamwe abantu ntibagize nabi ukwiganirira ubundi ubundi ibintu by'abagore ubundi buriya ubundi umuntu azajya amenya ko bababara gute mm. kubera ko n'abishimye <laughs> bararira barishima bakarira mm. bababara bakarira barishima bakarira bagataka mm. bababara bakarira bagataka bazavuga neza ko umuntu yamenya abafatanya niyo mpamvu rero njye nshobora kukunyura nko ku muhanda uri kurira ayo arishimye we hmm. akoze umuntu warira ku muhanda yishimye ah. natekereje ku bintu byo kubyara bicara hmm. ntekereza ku bintu byo kubyara hmm. ntekereza n'ibituma umuntu abyara mbona biriya bintu birahura noneho ndavuga ni ubundi ni ikihe kibazo kiri mbuteze ntikize ntabwo nsobanukiwe neza tubireke niba udasobanukiwe aba nzabakurira uruhande tubireke niba udasobanukiwe none se ubundi mugani reka wenda afure yadusobanurire nk'umuntu waba waranyuze muri ubwo buzima n'ubundi ari kubishyigikira iyo barimo nk'umukobwa arimo aratunganya biriya bintu arimo gutunganya biriya ntibikize tuvuge wowe wahoze umvugisha ibyo ngibyo nyine uti muri umukobwa arimo arakora wenda imibonano mpuzabitsina iyo ataka igihe cyose aba ari kubabara hoya nanjye icyo kibazo ngewe bambabarire bazakinsubije wowe banza utubwire wowe iyo uri kubikora urataka reka njye nkubaza kimwe kimwe ntabwo uzwa n'ikizi uba uri kubabara se ashwi ariko bari kwifuje bakoze inama ikintu gitangaje gishekeje njya kubyara nabwo naratatse kandi ubwo narababaraga nasi ntakoye rimwe ni ya yindi ariko singabumve wabisubiramo se umuntu uzari kodinga wumve nyine nkumva agiye wumva hari n'agafilime kazaca kuri iyi televiziyo mbishoboye nazabaza nyine nk'abantu eh, hari n'agashoti ariko bazagakinyemo mani agashoti muvi ko gukina ngewe nzaba ndi dogiteri ndi <laughs> <laughs> mm. kubyaza eh. umuntu urumva ariko nzamubyaza koko nzamubyaza ndakashorera rukimirana bagira ngo nzaba ari ngewe ubyaza azaje nkakubyaza aho kaba kahuye n'umunyuzi uzaze nkubyaza uromora wahita unamwomora nzamwomora nzamwomora murahire mbinda oya njyewe abantu bazambwire pe bambwire itandukaniro riri mu gutaka umuntu yishimye no kuba umuntu ababara impamvu ubona ntabivuzeho cyane uko gutaka kombi nta na kumwe nzi uzakumenya ariko se ariko hari umuntu numvisha avuga yuko ngo ni n'abagabo batakatariyo n'abakobwa gusa ababaye ikiwe kandi nibura ariko wowe ukagira imana tubwire rero iyo umugabo atatse biba bigenze ubwo ababara uko utekereza biba bimeze gute utekereza ko bari kubabara babara se reka mbanze mbabaze sibyo nkurikije uko izo gahunda zigenda sibyo eh. ababara hari icyo baba bamushyiramo kuba bashyiramo baba barayakuramo yabata mu biki urumva niyo mpamvu ntekereza ko ndateka kubera ababaye nawe ni uburyarya nawe ni uburyarya ariko neza ubwo reka tuvugishe ukuntu ese ubundi baba bataka ngo bashyira induru ku munwa nakubwiye ngo kireka ibyo ntekereza eh, ibyo utekereza baba bataka ntekereza ko ubundi hari ikinyarwanda cyiza sibyo eh, eh. <laughs> harya ni iyihe radiyo ni iyihe radiyo arana ni iyihe radiyo icishaho ibyo biganiro ngo muzabyumve kugira ngo mureke kuguma mutubaza bintu ntabwo mm, ntabwo bakibicishaho usibye ko n'abantu ntabwo bagibona umwanya wo kumva amaradiyo abantu bikundira ibintu bigaragara birebera bino biganiro mm, bakareba batista reka kutubwira <clears throat> niba hari hari hari abagiye wumva umuntu ataka wigeze wumva umuntu ataka umugabo yataka akanka gute <laughs> <laughs> rero rigeze kwirirwa mu rugo nta nubwo ari kera eh. inzu za inzu aho ntuye si byo harimo urukuta ubwo wabona ari usanga ngo uciye umwirabura ubwo nataka mbaye tujye tuvugisha ukuri nakubwiye ko biba atari ibijyamo ntareka ibyo naba mpangaye n'ikigenda kwa kwabira umuvandimwe rero ageze harya eh, ngo njye ntirebera ariko batazi ko nini nibereye norayini urumva eh. ndacota ncota ncota n'abakiriya banjye dore ko ncuruza intebe abantu bazaze kungurira intebe disi we hariya ku kicukiro hmm. bo ako nako uraza kukishyurira nyuma fagitire turaza kuyiguha banza unzanire mwe utabiza kubihurizamo <laughs> ubwo ngubwo rero ndiyicara ndiryamira kuko kijya kenshi iyo ndi mu rugo mba ndyamye ntabwo nzi kugira ikindi kintu nkora cyangwa ahandi mba ndi mu buriri mm. wowe wiryamanye eh, mba numva hmm? wowe wiryamanye bariryamanye ibintu ntabwo tukanye buri abahennye abahennye ntabwo njye mpena mba ndyamye di iki cyaba cyamuye nimubona yagize imyaka mirongo itatu n'itanu muzavuge ko mpennye Mm. sibyo gakomeze tubwira ku gakuru se nitubona aba agenti bacu ba papa saba bantuze bose mbeha uraje nibashaka natwe bakinga ibyo ni abarigeni nibashaka eh, bari mu kazi mu kazi se abasore twe ntitubahagaze amavi bateye abantu gutera ivi ntabwo ari umuhango wa kinyarwanda amaherezo umuntu azatera n'umutwe zakomeza utubwira kuza kuri nyine wari utangiye kukuntu wiriwe mu rugo eh, noneho rero ubwo nari nibereye mu rugo tuba nibereye online bisanzwe ariko noneho nza kumva akaradiyo iwanjye karavuze cyane karavuze bisa naho bitangiye kumbangamira <laughs> ariko n'indi jwi banza wumve tisi we ubuzima busanzwe irakubangamira umuntu muhagaze njye nuko rero nibereye mu rugo urumva niturije gusa nibereye aho ngaho urumva ntabwo nshakaga kumva ibiradiyo ariko umuvandimwe eh, vorime numva arengeje ko yari asanzwe acuranga arengejeho uzi ngo indirimbo bacurangaga ni iyihe oya mbumbumbu ayiswe yenye ndimo nda ngaragira ati eh. umuva ku b'iyi myaka rero arumva hmm. abashyize icyo ngicyo ah, umuvandimwe ucuranze mpumpu mu gatondo kare kare eh? abandi bari guhinga ngo abimara cyuho urumva urumva iyo ndirimbo se mm. abantu barayizi yitwa hmm. mpumpu ntiyabahera sinzi ibyana niba ari zambiya muri zambiya eh, umuvana bakabiteretsemo icyo ngicyo urumva mm. <clears throat> none ngiye kumva numva ka ariko haba kandi akandi kabi ah, ah, nanjye ahubwo ibyo nakoraga nabiri kure ukuntu turemye ntabwo <laughs> eh. nanjye icuranga iyanjye <laughs> ahubwo yakomaga byose ndabiturije <laughs> na telefone ndayiturije kubona bavanzemo akandi kajwi k'umunyarwandakazi muri bumbu akajwi kabo kaba karusa ka radiyo nayo saba bapfuye abatabaraneshanu aho rurambikanye mba ndogarukimirana numva numva uwo ndamwumva ubwo uzi niba hari ikintu ushobora gukora nk'aho uri ku ikosi nk'aho wagitegetswe kandi ukagikora neza nta kigutegetse ni ugutora ubusuriro ntabwo unyeganyega nyeganyege bakobwa ndatuza ndatuza ngiye kumva numva umuvandimwe ati yo abavandimwe banjye baramunizeye bamukoreye bingana iki nawe ugatusha cyakora noneho urumva ntabwo biba nawe numvise abagabo bavuga bati oh ntabwo ukamubaye ngo ikintu yabaye ari mutaraga ushaka kumubaza ngo ndaboneka nifate bwimiga ntakabaye n'ubundi wumvaga wavuze indi uratabaza eh, ariko abivuze akanya gato yabura gato ngo bave muri ibyo bari <laughs> barimo wende wende mukuru ubu bebe indirimbo yaririmbaga nakorara na yo ndumva ari nk'ibintu bibiri nko mu gatangara oya njyewe nuko nashoboye kubisubiramo neza ubisubiremo neza ariko uko wabyumvishe hmm? bisubiremo uko wabyumvishe nabyumvishe hmm. gerageje kubisubiramo eh. kuyo ah! <laughs> cyane nk'abamukubise ikintu ku mwanzu <coughs> nazo uwo bari bari kumwumvaga we gute ayagenda bavuga barabizi yari hagati abishaka <laughs> kurira tubwire ukuntu wumva nakiremo biti hanyuma hmm. eh? wowe biti <laughs> ababumbi shyiramo biti yuko byari bimeze wowe shyiramo biti y'ukuntu wumvaga wavuga uwo mujyana niwe yareta wowe wavuze mu ijwi rya gihungu noneho nshyiramo biti y'ijwi rya gihungu wumvise noneho nanjye ahere akomereza wumve niba wenda nashyiramo nk'ubu shabuse ijwi rya gikobwa kuko nk'ibi byanwa murumva byakunda wagerageza nyine ubundi iyo umuntu aragerageza ngo ndirimbe kandi ntarimba nimvuga kamwe se uravuga udusigaye <laughs> oya wowe uratuvuga twose uko twumvise noneho njyewe namenya nk'akatangiye mm. kuko nanjye rwose bari gukemura ibyo ntazi ntabwo nari mari neza bari kuri kodingi katangiye hari ikintu cyansegereye n'ukuntu nataye cati zanjye nari indi muri ndi gusubizanya n'abakiriya sha ndabireka ndambika ku ruhande ntakoma twimunye negera n'urukuta neza noneho ngo numve neza mm. wifunze mm. mm. ubwo rero urashaka gutereta ariko ntabwo tubwiye neza ku kazi wumvaga wumvaga iryo jwi ukaryikarakanyawa <laughs> eh. iyo wakumva wigendera mu muhanda eh. umenya ko ariko eh. ako kajwi icyo wunze icyo ako kajwi ijisho nyine gato harimo rega abantu batakaza ako kajwi harimo abantu bakumva bakagira ngo ni ibisanzwe oya kariya kajwi ni sawa cyane bajya bakavuga <laughs> uzi n'uruhinja rutoya akana k'agahinja rero kari ku buriri kakumva ku kajwi gahita karira mm. mm-hmm. niyo mpamvu bagacunga gasinziriye kuko kari maso kararira nyine tusubiramo akabajwe abantu bakurikiye yelo babanze mm-hmm. bumve nyine ayo majwi bajye bamenya kuyatandukanye mbese yuko adasakuza mbese kumunusha ngo atake numve ko bimeze kimwe ariko aranze narigeze gutaba n'ibisazi mbese siyabwira umuhereze kamwe ava gutora oya haje simani iyo terapisi ako niko wumvise nako numvise ntabwo uvuga bakareka mvuga ikiza ntabwo tugishaka nyarwanda ubundi ntacyo byari bimaze niyo mpamvu ndi kukubwira ko umuntu aba agomba hmm. kubanza nyine mbere y'uko ashakana n'umuntu noneho ukamenya niba muzaba mwagiye mu mikino njyarugamba kuramba mwagiye gutikagurana mbese ni ngombwa kuvuga imana ikarakajwe ngewe rwose ni sawa ahubwo ku bantu batavuga karakajwe abagabo banyu bazajya babaca inyuma si ngaho nibereye hmm. eh, karakajwe niko kazana umugabo hmm? karakajwe imani si byo niyo mpamvu rero njye abanjye bagenda bagahera ngaho eh. ariko ariko kabumbwiye mwigishe mwigishe mwigishe turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu noneho kugira n'abandi badukurikiye bajye babasha kuba bafatireho bajye bavuga ku kazi niyo muterezinge nk'akanya gatoya rwose sinakubwiye kuko umenya ariyo mpamvu abanjye bagenda bagahera mureke murahire urashobora <laughs> urabanza muri tureyiningi ah, and murakora practice ah! <laughs> niba ashaka kwiga nimero yanjye ntayimuha <clears throat> nta kibazo akazaza nkamwigisha uko bakavuga eh. ariko apana azagaruka hano ubutaha uzi kukavuga ok mbere yuko dusoza hari akandi gasitori nibutse sibyo kera dukina iby'abana urumva kera ah, <clears throat> dukina iby'abana byo kwihishanya urumva <clears throat> twigeze ku twigeze na nyine mfite ngo twakinnye ngewe ndi umugore mm, nari umugabo <laughs> ngenda ndi umugabo akandi kana k'agakobwa twe duturanye bakitaga gororiyo za kubudisi yagiye he <laughs> baraburanye <coughs> niba ari kundeba aze kunyandikira azamuye nimero yanjye urumva noneho rero arangije umwana w'umukobwa ati wowe ugiye kuba umupapa Mhm. nabaga nti nta kibazo nawe uba umumama narumva mhm. mhm. atari ko uyandushaga nk'imyaka ibiri ngenda niba mfite imyaka umunani afite imyaka icumi tujya mu bishogoshogo ni ibishyimbo baba barahuye sibyo ni ibishyimbo baba barahuye bamara guhura bagakuramo ibishyimbo ibyo ni ibishishwa byabyo nyine hari abantu batazi ibishogoshogo ndangije rero tujyamo turihisha abandi baradushaka batanga agatego reka datwanga kuza ubwo uwo nguwo rero uwo nguwo wari ntuza wari wari wakinnye ari mama niyo nakinnye ndi papa ati rero hari ibintu abapapa n'abamama bakora ni rero ntitubikore nanjye numvaga mbiziho gatoya ntitubikore turatangira tugiyeho ikintu cyantangaje numva mhm. ni ukuntu hari ibintu hari ijwi hari ijwi ry'ikintu ry'imibonano mpuzabitsina sibyo mhm. numvishije uwo mwana w'umukobwa urumva twari tugiye ngo gukora ibyo ngibyo sha urumva rwose imyaka itandatu nako umunani n'icumi ni ugusiga irangi pe nta n'umuntu ubuze aho biri cyakora ni ukuyambirana urumva niba <laughs> mwagiye hejuru ubwo kabaye urumva eh, ati noneho nagiye kumva numva ari kubivugisha umunwa <laughs> umwana w'umukobwa aragiye kuma numva ari kubivugisha umunwa eh. ku myaka yanyu umunani n'icumi aba <clears throat> yari afite icumi arabivuga <clears throat> gute se hmm? ibyo ntabwo nabisubiramo ariko nagira ngo mbabwire abantu nimujya mujya gukora imibonano mpuzabitsina mujye mukura abana hafi aho ntabwo ari cyiza yewe abantu bafite abana rwose hmm. buriya kwifata ukavuga ngo umwana ngo guhera ku myaka ibiri umwana aba aresevinga aba abika mu bwonko yego reka hari ikindi tubaza se ubu ngubu watuzana ibintu byo kunywa koko reka dusoze ikiganiro cyacu tujye gushaka ikintu cyo kunywa ndabona mumerewe neza e, e, inyota we reba ubwanwa burundu bivuga yuko mvuze ko mumerewe neza ikonje iki henikeni harya witwa nde ndakubujije wamba ntatinyuke babikiye izina ry'ubucana njyewe nitwa bizimana jean batiste <laughs> vuga amazina ya nyayo mwagize ibyo <laughs> ngibyo yongeye kuvuga amazina ya nyayo ntabwo nigeze mbeshya amazina eh. bizimana jean eh, batiste reka tubivuge n'ubutaha eh, eh, nyine bajye bamenya icyo bakwakiriza ubundi mu busanzwe oh, ariko ni amakosa nshobora kuzayareka vuba nako ni amazi <clears throat> jean batiste na fureya murakoze cyane kuba mwitabiriye ikiganiro cyacu <clears throat> tutarasoma hmm. batuzane muri furema abantu bari kureba njye ndabikora ibyo ngibyo ndabikora ibyo ntabwo nkubeshya ah, hato bayiga kare murore cyagiye cyose kamera yarebaga bayi kamera yari ihari umva turabakunda cyane rero gukora subscribe ariko wabwiye abantu bakazaza kungurira intebe abantu bazaze kukugurira intebe ubwira hmm? oh. abantu bazaze kungurira intebe mu intebe nziza ntazizo kukugurira intebe ahubwo bazaze kureba nanjye aho nziza ariko hari utuntu ujya ukora hmm. hari utuntu nigeze mbona ukora tumeze nk'utuntu tw'umuvura ukuntu hmm. turiya tuntu batwita gute tw'umuvure eh, kari ukuntu kigoroye utuye eh, ukuntu kari ni agatanda ni intebe ivamo igitanda se uri kumbaza hari akandi nabonye kaba kameze nka <laughs> eh, kari bakita <clears throat> akarongorero akarongorero <laughs> kumbaza akarongorero dore <laughs> dukora akarongorero ntagurisha nk'iryo abantu bazaze mbakorere uturongorero ngo karashya koko Yes sawa rero bayi reka dushimire buri muntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro niba cyakuryoheye gisharinga n'inshuti zawe kugira ibintu byose bigende neza kuko ibiganiro byacu nagahoraho umunsi ku wundi cyaho cyaho